Dali? Aku ada berdiri tunggu dekat sini kau buat Dali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Dekah Oke, kemarin kita sudah mereaksi part pertama dari film Piramil yang berjudul Masam Masam Manis. Uh, di video sebelumnya saya mengatakan judulnya itu adalah Masam Masam Manis. Hampir sama cuy masalahnya. Dan saya melihatnya itu kayak sekilas gitu ya. Jadi saya mengatakan Masam Masam Manis. Ternyata Masam-Masam Manis. Ya sesuai dengan film isi filmnya cuy ya. Hidup itu tidak selamanya manis gitu ya. Ada masam-masamnya juga. Masam itu kalau di bahasa Indonesia kan asam ya, asam. Jadi hidup itu nggak selamanya manis, tapi terkadang masam. Dan oh ya, saya kemarin bertanya apa pekerjaan dari ya, perempuan ini sebenarnya cuy. Dan memang benar cuy ya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, ternyata perempuan ini berbohong ya, berbohong juga dengan pekerjaannya gitu ya. Yang mana pekerjaannya itu adalah penghibur ya, penghibur uh, apa namanya di klub malam. Maksudnya itu penghibur menemani para lelaki untuk berdansa gitu cuy ya. Pantasan di awal video waktu dia naik taksi, dia mengatakan kerja saya ini tidak baik. Makanya kok guru kerjanya tidak baik gitu ya. Ternyata ini maksudnya cuy ya. Dan ya, buat korang yang selalu stay di channel NDTK, bantu like dulu dong. Bantu aja ya, bantu like. Kalau bisa komen, saya baca kok satu persatu komentar korang semua. Saya baca satu persatu dan memang yang untuk bisa saya balas, saya balas gitu cuy. Karena itu yang membuat saya itu bersemangat. Di samping saya uh, tidak membuat video, pasti saya baca komentar korang satu persatu. Dan jangan lupa kalau korang baru bergabung di channel Andy, bantu subscribe. Oke, dan langsung aja cuy, kita lanjut ke part keduanya. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, Bung. Udah benar kan di sini kemarin cuy, waktu dia keluar Billy. Tunggu kok volumenya kecil banget ini cuy, kita tambah di sini saya sudah download cuy ya saya download oke tiga dua satu menariknya film ini cuy saya belum pernah dapat film yang alur ceritanya macam ini cuy ini menurut saya ini menarik gitu ya alur ceritanya <laughs> Kacau itu. Cina. Oh iya cuy, ternyata perempuan ini tuh oh, pada masa itu orang apa namanya keluarga dari raja kalau nggak salah cuy ya maksudnya orang bisa dibilang orang terhormat pada waktu itu cuy tapi benar juga dikatakan teman kita cara dia berlakon tuh masih kurang gitu ya, masih kurang. Masih apa ya? Saya melihat uh, di part pertama itu masih masih nampak masih kaku gitu ya. Hmm. <clears throat> dilemparkan kembali di kamarnya nih. <laughs> ditungguin ditungguin timbal baliknya nih sama lebih awaknya. Nanti kau. Kayaknya di sini cuy, di sini mereka saling tatap muka sih. Dia masih ada di sebelah itu pegang pegang kayu. nampak. Ah! Kau <laughs> pukul tangan aku ya? Eh, apa kau ya? Dengan kayu lah. Kayu tak apalah, aku fikir <laughs> besi. Remuk tangan aku. Orang kau ni dah mengandengar ada orang Kau main kasar ya? Hmm dia nampak. Oh, ditutup. Ya, masuk mana? Ya, mana kau? Ah, engkau sembunyi ya. Engkau selimutkan muka kau ya. Bukalah muka kau kalau kau berani. Ada begitu banyak cantik muka kau. Eh, pegera. Perempuan jual nasi lemak lagi cantik daripada kau tahu. <laughs> Eh, eh, eh. Padahal itu pacar dia sendiri. Ah. Oi, oh, orang sebelah. Itu dah melampau lah tu. Apa kau fikir kau banyak lawa? Keling botol lebih lawa daripada kau. Eh? Kau bilang aku keling botol, ya? Ya. Perangai serupa kau tu. Perempuan gila saja yang tergih-gih. <laughs> Tahu tak? Merasa dia perempuan gila juga. Yeah, shut up you. You shut up. Eh, kita shut up dia, shut up kita. <laughs> Sedang konon. Pak dengan besi sadap. Sadap. Sorry guys. Uh. Encik, dan tuan-tuan. Pada malam ini, kita berasa bangga dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru. Ialah Cik Nurkiah Hanom. Oh, penyanyi. Mulai pada malam ini, Cik Nurkiah Hanom akan menjadi penyanyi tetap di Silver Totis Kepre. Okay. Dan Lagu yang pertama ialah lagu Apa Guna Berjanji. Saya fikir itu penghibur ini cuy. Apa? Penghibur yang joget-joget aja gitu. suara Saloma je ya. 这个。 kayaknya lip sync ini cuy ya bukan bukan suaranya ini Agresif banget gue ini. Oke, di sini udah nampak ya, ternyata dia penyanyi. Penyanyi di klub malam. Terima kasih, Maji. Sama-sama. Hmm, ini ada budak-budak. Yang itulah rumahnya. Naiklah ke atas. keluarga siapa ini? Perempuan kah? Atau laki-laki? Siapa pun tak ada. Tak siapa kita nak tanya. Tak siapa pun. Oh, ikut bilik ni, ikut. Oh, bapaknya kali. Ya, apa? Saja ketuk pintu pagi-pagi buta. Keluarga Piramli kali. Hari minggu orang nak tidur lama sikit dah ada saja yang ketuk pintu lah, yang ketuk <laughs> paku lah. ha, ah, nanti dah buka pintu. Ketuk apa? pintu lah, ketuk paku lah. Nanti dah amat dah. Ah. Engkau dah apa, Samad? ha? <laughs> Ah. Hai, kau pakai kod biru sama. Eh? <laughs> Gue baru perasan kirain pintu, ternyata lemari cuy. Kan ah. Ada ada aja lah makan. Saya saya sendiri nggak perasan cuy. Ah. Ini nampak kayak pintu loh. Ah. Engkau nak apa sama? Ha? Air kau pakai kod biru sama. Kod aku, kod aku. Kod aku. Taklah pintu. <laughs> nak cari siapa makcik, ha? Makcik nak tanya kat cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Perempuan tak tahu, orang jantan tahu. Galak banget. Orang cuma bertanya. Jam belas. Amboi, sombongnya budak ni. Sombong. Aku nyuk eh kat aku no. Tak apa. Nanti kalau hampir ke alat tak, salah hang ajak aku buta hang kau. Wah, pakai eh, udah pakai ya. bahasa hang. Mak, no, mak, oh, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, Oh ternyata maknya cuy. Anak mak tahu dia duduk di sini. Mak turun daripada kereta api, mak tanya dengan driver teksi. Terus dia bawa mak mai sini uh, duit yang kira kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu hang tak kata hang kerja apa. Ya. Yeah. Kia kerja cikgu mak. Cikgu? Cikgu apa kia? Yang mak tahu hang ni standard enam pun tak pai. Cikgu sekolah buta huruf. Hmm. Sebab itulah kau pun buta perut. <laughs> Orang sebelah tu siapa kia? Sombong tau. orang gila tu mak oi. <laughs> gila. Mau keluar dari mental hospital. <laughs> Kalau orang macam tu, tak jadi nak tua pun tak apa. Astaga. Hey, eh, mana kau diam mereka dengan orang tu kan? Orang yang macam tu, kalau mak letak dia di zoo, jangan kata kia. Rimau tak ingin nak makan. Saya eh, kira. Tapi tinggal janji ya dia denger. Ini eh, aku lagi cantik lah. <laughs> ya, adik Hang ni nak sangat baju koboi. Baju koboi? Hmm, tak apa. Esok Kak beli, ya, ha, Syim? Esok tak boleh lah, Kia. Pasal apa? Mak nak balik malam ni juga, Alok Stang. Okay. Malam ni? Awaknya Mak nak balik lekas sangat. Mak ni main tengok Hang. Kalau dah Hang betul tempat duduk, tak apalah. Betul. Pasal apa? Tempat mak nak balik? Mak nak tengok ayam, nak tengok kerbau. Bapak hang bukan boleh harap. Selama ayah dah menikah muda ni, jangan jarang balik rumah tau. Pak Petang ni bukan tak boleh, Mak. Tapi, Kia ada janji nak jumpa kawan. Hmm, nak jumpa kawan, tak upayalah nak beli baju koboi. Lain kali kita main, kita beli baju koboi, Nana. Nana. Ah, tak ada, tak ada. Nak buat baju cowboy. Baju cowboy. Ah, tak apalah, tak apalah. Petang ni Kak beli baju cowboy bagi Aisyim, ya. Kak tak jumpa kawan, tak apalah. Nak baju cowboy. Tiga. Pistol. Oh. Dua. Pencinta cowboy adiknya. Lapan kuda? <laughs> Mana Kak nak cari kuda sampai lapan? Hai, bankrupt lah aku, Mak. Aku dah pakai baju cowboy ni. Ini dapat baju cowboy. Suka tak? Amboi, besar sungguh bandar Kuala Lumpur ni. Kia, ya. yeah. bawa lah mak pusing-pusing sah. Kalau mak balik Alostar nanti, orang tak boleh kunun. <laughs> Baiklah mak. Encik, tolong bawa pusing-pusing bandar sebentar ya. Baik. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Nunggu dah. Ah, enggak nampak jelas ini cuy. Kualitasnya jelek banget ini. Yang nampak cuman putih je. Guardian Apa ini Stadion kan Iya stadion cuy terjanjian pasti masjid ini masih ada sampai sekarang cuy kalau masih ada korang bisa komentar ya Tia kawan hang yang hang janji nak pergi jumpa tu dia tak marah kalau hang tak pergi jumpa jangan-jangan dia merajuk mak merajuk <laughs> merajuk kawan hang tu jantan ke perempuan <laughs> jantan mak Ui, boyfriend kot. Betul. Kau tak habak kat mak dari tadi. Boyfriend Siapa nama dia? Kot. Cikgu Syari, Mak. Ui, cikgu juga. Baguslah. Sama-sama cikgu. Bawalah Mak pergi jumpa dengan dia. Tak malah, Mak. Malulah. Apa yang anak malu? Kan nak jadi menantu Mak juga. Ya, ya, ya. Baiklah, Mak. Wah. Encik, tolong bawa ke Zoom Negara, ya. Baik, Encik. Mak dia udah lihat cuy Mak Oh, enggak ada. Dah balik dia kali. Apa itu? Mana kawan hang kia? Dia dah balik. Hang janji pukul berapa? Janji pukul tiga setengah. Lah ni? Lah ni dah pukul enam. Hmm. Patutlah dia hmm. tak ada. Malah balik petang ni juga ke? Oh, patah hati. Mak mina nak pungut duit sewa bilik bulan ini, cikgu. Oh, ya. Tunggu sekejap. Oh, tagi uang ini, ya, eh, uang kos. Apa itu tulisannya? galau galau dia masing-masing ada foto sih di bilik mereka tuh masing-masing ada foto. Ngapain coba? Belakangnya belakang. Orang tak dapat penyumbangan mata cair, eh, pasal pula. Oh, ngapain sih? Tengoklah. Saya ajak lagi kah? Oi, orang sebelah. Awai hang jolok mai puluh hang masuk dalam bilik aku, ha? Nah, hai. Awai hang ingat ni alok stang kau, oi. Saya tengok tu. Dia pilih cakap saya pula. yang duk hina kampung hang tu oi. Eh. Yang bulu ah. hang um. duk jolok terjun jelas masuk bilik aku tu buat apa ha? Hang tariklah balik. Salah you. Eh. Hang jolok lagi. Mampus nak aku dah. Tolak <laughs> dia. sampah itu. Astaga air. Kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Udah tengok. Eh, udah lah, kau siram aku. Kau bilang aku biar apa ya? Banyak jadi lu ke kau. Kalau aku turut turut ke adil, aku sepe mulu ke tau. Lah Kepala kakak belah. ternyata ya Astaga. Cik Nurkia, rupanya yang hari-hari gaduh tu kita ke? <laughs> ngakak ngakak parah ya dia ngapain itu Nak pengkok dinding ke? Sewanya Terserah. kira dua juga cikgu ya. <laughs> Sama aja ah, dua. Apa? Dua pun dua lah. Oh, langsung merit. Eh, Nokia. Asik sekali tiga bulan kita kahwin. Tapi kita jarang-jarang berjumpa. Siang saya pergi mengajar, malam juga pula pergi mengajar. Eh, saya uh, ingat bagus you minta berhenti lah, Nurkia. Ya. Sebab gaji saya pun cukup untuk makan kita berdua, kan? Okey. Saya juga kesian tinggalkan you seorang di rumah. Nantilah. Malam ni kalau saya jumpa dengan cikgu besar, saya nak minta berhenti mengajar. Hmm? Ah, itu memang bijak Bagus. Ah, sekarang saya pergi dulu. Ya? Yeah? Vaya. Uh, eh, Nokia, uh, uh, kalau you pulang nanti, you tolong belikan uh, kari pap ya. Kari pap. Nasi. Kari pap, kari pap pusing. Ya harusnya dia berhenti aja, udah. Kok gue yang tegang mereka tadi jumpa sih. Berhenti? Kenapa? Husband you marah ke? Husband I belum tahu lagi. Kalau tahu tentu dia marah. You cakaplah dengan dia baik-baik. Nanti kan dia boleh timbang. Sekarang ni you bukan jadi penari macam kita. You sudah jadi penyanyi. Oke. Okay. Udah naik ini udah naik derajat ceritanya ya penari. Dah setelah jadi penari jadi penyanyi terima kasih Bolehkah saya menolong Cik Ya, Pengurus. Ada perkara yang mustahak yang saya nak cakapkan. Nak minta naik gaji? Boleh. Saya boleh tolong uruskan. Boleh. Tidak. Saya uh, nak minta berhenti kerja. Berhenti? Iya. Tak boleh, Cik Norkia. Sebab Cik Norkia kontrak masih ada tiga bulan lagi. Okey, sudah tekan kontrak. Kak Yung pacar besar tak? Saya dah jumpa. Tapi dia tak kasih lah. Sebab murid-murid nak periksa lagi tiga bulan. Pasti salah lah. Tak apalah kau dah macam itu. Syari, hmm? you marah tak? Apa pula yang nak marah? Tiga bulan bukannya lama, kejap saja. jam celik, jam celik dah tiga bulan. <laughs> eh, you buat email ke Rifat tak? Ada. Mana? No. <sighs> Eh, banyaknya. <laughs> Hmm, sedap. <laughs> Kari pak. Gue jadi lapar. <laughs> Kari pak pusing. sekalian, pada malam ini seorang pembimbing pancaragam yang terkenal ada bersama kita. Beliau ialah Sa'ari Sulaiman. Huh? Walaupun Cik Sa'ari tidak aktif dalam seni musik, tapi pada malam ini ia tidak akan menghampakan kita semua. Asik. Gembira masa muda. Enak banget paduan suaranya sih. Ay, ay, ay Ramanya sungguh merdu Goyang lagi, goyang lagi Kita menari Asik Ay, ay, ay Janganlah masa muka Ay, ay, ay Mari berdansa Ay, ay, ay Ini kan klub tempat ini juga kan? istrinya gitu atau beda susah mainin musik macam ini cuy apalagi aliran-aliran tuh seperti ini bah Байера. mendapat seorang penyanyi wanita dan suaranya sungguh merdu. Dan kalau Cik Sari boleh combine dengan perempuan itu, recording kita tentu sukses. Jangan uh, sampai istrinya ini. Siapakah uh, penyanyi wanita itu, Cik Ridwan? Namanya Nur Kihanu. Nur Kihanu? Hmm, <laughs> di mana dia menyanyi? Di Silver Totis. Silver Totis? Ya, di Silver Totis. beda beda klub kan oh ini klub yang perempuan saya kira tadi sama cuy klubnya nasib jadi penari. Padahal cantik ya. Seandainya dia mahir banget berlaku. sih orang Malaysia bilang lawa ya lawa dia ini lawa cuy sebagai ganti diri bersama kau berbakti semoga tabah hati kekanda di medan perang adinda di medan seni sama-sama berjuang sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi kayaknya marahan mereka nanti nih cuy Ini kayak nonton film ini cuy, musikal ya. sesosok pohon kembar ini membantu ibu pertiwi Majulah ke kanda maju Jangan undur Dinda mohon doa restu Rela sehidup semati bersamamu Perwiraku <laughs> Sakit hati Sakit hati Astaga. Oh. Cikgu mengajar di sini ya. Ini semua murid cikgu ya. Terima kasih Norkia. Terima kasih banyak-banyak. Di ya, Sari. Sari. Sari. harusnya dia jujur gitu ya pas udah nikah gitu aduh aduh aduh, aduh. kebohongan itu pasti terungkap lah ada yang berani ni Cik Ari, Ha. Oh, perempuan kebret dah balik ya. Eh, dengar sini baik-baik perempuan kebret. Ini bilik aku. Sekarang aku dah pasang dinding balik. Sebelah sana bilik kau. Get out, both of you. Cikgu, biarlah saya terangkan keadaan yang sebenarnya, cikgu. Tak payah kau terangkan, Rosna. Aku dah tahu segala-galanya. <laughs> cikgu sekolah masak-masak gunung keluar rumah pakai kain tudung, pakai kain batik, pakai baju kebaya, jalan pakai selipar macam orang kampung. Yeah, yeah. Sampai sana buka baju, dedahkan dada, terpekik telolong, heng sana, heng sini. Itu bini aku kah? Cikgu, Nurkia bukan penari, tapi dia penyanyi, cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama juga. Perempuan kebrik semua sama. Low class! Eh, cikgu. Cikgu jangan menghina kami perempuan kebrik, tau? Apa? Cikgu ingat semua perempuan kabinet tu low class ya? Ya, semuanya low class. Eh, cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu tahu. Apa? Cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class? Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalah daripada low class, tahu? Shut up you. Hei, <laughs> ya, eh, cikgu. Jadi... Apa yang cikgu marahkan saya ni? Masa Jerman lah. Kau mana tahu aku tak sekolah. <laughs> Message. Yeah. Sudahlah, Norkia. Jangan menangis lagi. I pun dah menyesal bergaduh dengan husband you. Sekali dia maki ada dalam bahasa Jerman. <laughs> aku sendiri pun tak tahu apa aku cakap lah. <laughs> Ya, ya. Yang kau nak panjang-panjang tu buat apa? Sudahlah. I tengah pasang tu. Angin ni pun dah naik. You ikutkan sajalah, you boleh selamat. Kalau angin barat, bolehlah I, I ikut. Ini putin beliau. Bolehlah I ikut. Ikutkan sajalah. Puan-puan ini tak boleh kasih muka. Kita mesti ajar nama dia. Tapi dalam hati tu, sayang. Ya, ya, ya rasanya mau lebih. Tinggal kau seiku. Ayam aku juga. Kevin macam mesbut. pantay na gadarman lagi. Thank you. hati ya. Dia harus jalani tiga bulan pastinya ya. pakaiannya di sini lebih ini ya, lebih tertutup. Kasihan banget sih. kasihan juga sih ya kalau kita di posisi dia nih langsung pergi Kesian juga sih. Nasya, di dalam dunia ini tak ada yang lebih besar daripada bersabar. Sabarlah. Tak patut Cikgu Syari buat macam itu. Sebab dia juga seorang seniman. Benar, benar. Sepatutnya dia mesti hargakan seni orang lain. Sudahlah. Sudahlah, Nurkiah. diambil balik. Aduh, bener-bener. Kelakar banget ini. Legend, legend. Iya iya iya. Iya. harusnya perempuan yang macam <laughs> ni ini kebalik orang nak baik-baik dia timing pula timing. dahsyat syarif

bahasa <laughs> Jerman lagi. Terlalu kasar sih. Ada. Sakit hati lah. Macam ini kita mesti ajar sama dia. Ada, ada, ada, ada, tolong orang sebelah, tolong, Amina, tolong, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, nyanyi lagi. Kita tak boleh melembut lagi dengan Sari. Yo. Kita mesti mengeras dengan dia. Okey. You sayang tak dengan Sari? kalau you sayang dengan dia, you mesti ikut cakap I. Apa yang I suruh buat, you mesti buat. Apa yang you nak buat? Ah, serah saja dengan Abang Rasid. Dia belum tahu ini Rasid siapa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> ya, ya. Dia setia menunggu juga, cik. <laughs> Hari-hari dia nak buat macam tu. Ya. Yeah. macam kudang petai yang dah bingkrap saja. Asyik darling, besok saya carikan you satu bingkrap yang cantik di Petaling Jaya, okey? Saya suka, darling. Uh, bila kita pindah, darling? Kalau boleh, malam ini saya nak you pindah dari sini. Kalau bagus baguslah, darling. Kalau darling. darling? Aku ada berdiri tunggu dekat sini kau buat darling. Hancur gara-gara darling. hoax apa ini? Eh, ah, mati. Eh, dia matikan lampu lah. Apa yang buat dia lampu? Ya, ya, ya. <laughs> Dengarmu. Ada memang lama dah simpan hati rumah itu. Sejak dia masuk rumah. Buka pintu lagi, ya. Apa barang Cik Tak? Lebih baik kau buka pintu lagi, jika kalau tidak lebam biji mata kau. Hmm. Buka lagi, ya. Haram tak kahwin dengan dia. Mati, ya. Saling kali. Kau tak buka, ya. Betul. Eh. Buka pintu lagi, ya cari sama-sama orang seni. Betul. Dia bukan orang seni, mana eh, nak tahu dah hal ini. Kau tak malu kamu kat bini aku, eh? Berhenti lah, Syed. Lebih baik kau berhenti lah, Syed. Kalau tidak, aku lanyak-lanyak kamu kau jadi belacan. Ini peluang saya dalam... Belacan. Uh, Mutia! Lepas Buka dia, bang! Tandang pintu ni! kahwin? Ya. Bagus. Ait, ini kali ya tak kasih jam tu betul. Pergi ya. Pergi ya. Pergi ya. Pergi ya. <laughs> ah lagi baik. Sampai hati kau macam ni dia. Macam mana aku mengadu dengan kau pun aku tak pernah bawa perempuan masuk sini. Kau kau bawa jantan. Bulan puasa ni sekarang. Kau ambil awak. Gaji air pun dah. Tak apa lah. Kalau kau ni di kamera pun nyanyi nak rukia. Aku tak marah tu kan. Kau dah cakap aku apa tu kan. Tapi dah lah kau cakap dengan aku. Ya, ya. Kesian. Okey lah, kau isi lah. Ya, aku dah merendah kau. Tak mahu yang lain. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Apa yang kau ambilkan? Nak kasih kau berapa belas? Nanti kan. Apa yang kau cakap? Kau sudah lah. Ini ni. Kau kurang dengan aku raja. Bagi yang kayu ni pun kau tahu. Jaga kau. Lagi lagi. Tak mana nak tahan je ni. Kau raja. Kau raja. Kau tak malu kau. Oh, yang orang pun bujang ni. Aku tak kau tak ambil. Aku tak bini aku juga kau ambil. Mak minat aku rumah ni pun bujang. Mak minat. Kau tahu kau aku cakap kali ni. Kan pecah pintu tak? Ih, kelam. Eh, kau. Ini ah, Rasha dia ni Padahal radio <laughs> ah. <laughs> Malu ah. <laughs> Maaf aku Rokia Maaf aku Rokia Saya pun begitu juga Syahri Kalau saya bersalah I juga meminta maaf. <laughs> itu dia, itu dia. Selamat ya. rojok, Cikgu Syari. <laughs> rojok? Bila aku bercerai? Ya, rojok. Lima tahun selanjutnya. Oh dah jadi ini Murah besar je eh, Cikgu sekalian Cikgu terlebih maklum yang sekolah kita telah pun menjadi Johan pertandingan bola sepak pada tahun ini dari itu saya nak minta persetujuan daripada cikgu-cikgu semua. Bagus tak kalau kita mengadakan satu perkilaan ke Podexan? Ah? ah itu bagus cikgu. Kerana kami pun memang ada rancangan nak buat begitu. Bagus, bagus. Ah kalau begitu cikgu Ani, tolong buat uh, surat perkelilingan antara kepada ibu bapa murid-murid. Eh, kalau ibu bapa mereka setuju, kita akan buat murid-murid ke Podexan. Ah. Bila agaknya cikgu kita nak buat rancangan ni? Ah itulah yang saya jemput cikgu-cikgu sekalian. Bila yang baik-baiknya? Saya fikir cikgu elok kita adakan penutup pengganggu ini. Saya setuju dengan cadangan cik Basim. Terima kasih. Bila kita nak hantar surat cikgu? Um, kalau boleh selekas mungkin cikgu. Mm -hmm. Ah, ah, cikgu-cikgu, sekian sajalah perjumpaan kita dan majlis kita bersurat. Terima kasih cikgu. Dia berjaya jadi guru besar cik. Asik. Sekarang dah dah, dah jadi kurup sao. <laughs> Ya, ya. Dah dah punya mobil, dah berjaya mendapatkan rumah. Rumah pun dah besar. Dah punya anak? Syari, hari ini hari jadi Nita. Diorang semua tunggu nak bergambar. Mana ada oh. anak kita semua tu? Tu? Banyaknya. Boleh tahan ya? <laughs> Mari. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ah, semua anak-anak. Ah, tengok sini. Ah, ya agak. Ah, enam, tujuh. Ah, tengok sini, tengok sini. Ah. Hmm. Ah, sembilan. Ah, tengok apa sini? Lima tahun sembilan. Wow. Lima tahun kahwin sepuluh anak. Satu tahun dua. Kembar tak berhenti macam padi malinja. Cium. Ready? Sepuluh ternyata. Sepuluh cuy. Lima, ta lima tahun, sepuluh anak. Oke cuy, itulah dari film dari Piramli. Ini udah yang keberapa cuy film Piramli yang kita react cuy. Pokoknya udah, pokoknya lebih dari 10 lah film Piramli yang kita react. Yang mana judulnya ini adalah Masa-Masa Manis. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa. Ini film <laughs> menurut saya itu apa ya, kelakar. Iya, selalu apa ya, selalu memberikan suatu kejutan gitu ya kejutan ah, itu yang saya maksud cuy ya sulit banget ya sulit banget mendapatkan alur cerita yang macam ini cuy sulit banget dan oke okay, terima kasih buat korang yang selalu stay ya sampai detik ini masih stay melihat video saya ini cuy ya walaupun sudah selesai ya nobar kita tapi saya sekali lagi berterima kasih karena korang lah saya selalu bersemangat untuk membuat video-video atau reaction eh, film-film uh, dari Piramli cuy dan saya juga banyak belajar dari beberapa pesan-pesan atau pengajaran dari semua film-film Piramli cuy karena semua film Piramli itu pasti ada pengajarannya jadi selanjutnya kita akan mereaksi film Piramli yang mana lagi korang bisa komentar di bawah dan mungkin itu aja cuy karena durasi